Vai se... Não, velho. A próxima que eu conseguir fazer completa vai ser a última. neste tempo. acho que não... Mano do céu. Puta, será que eu fiquei pra trás com o alguns?